Salut! Astăzi este despre a viețui, care în dicționar este a se afla în viața, a trăi, a exista. Am un citat foarte tare. Nu lăsa pe ieri să folosească prea mult din ziua de astăzi. Și aș completa cu nici pe mâine nu-l lăsa să folosească prea mult în ziua de astăzi. Mă îndreptam către o tonetă de înghețată în parcul ăsta superb și am văzut pe o bancă un tânăr de 20 și ceva de ani, cred că erau părinții, că stătea lângă ei. Și era atât de adâncit în gânduri și atât de trist, părea chiar cum spune citatul că îl lăsa pe ieri sau pe mâine să folosească ziua lui de astăzi. Îmi venea să-l trezesc să spun, hei, hei, nu mai viețui așa, uite că ești lângă uh, verdeață, bucură-te. E ușor de zis, poate greu de făcut. Hai să viețuim în astăzi. Ceau!